ሰላም ሰላም የ YouTube channel ፌስቡክ እንደምናላችሁ ዛሬ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። እንግዲህ ቪዲዮአችንም የሚሆነው እንዴት ዋይፋያችሁን የሚጠቀሙ ሰዎች እንዴት እንደምታውቁ ነው። ስለዚህ ቀላል በጣም ቀላል መንገድ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ቦዘራችሁን ትከፍታላችሁ። ቦዘራችሁን ከፍታችሁ ይህንን ትጽፋላችሁ። ኮሚኒኬት የምትጠቀሙ ከሆነ ነው ኮሚኒኬት 19 192 ነጥብ 168 ነጥብ ነጥብ 1 ነጥብ አንድ ነውና እሱን ጽፋላችሁ እንግዲህ እንደ router ኣችሁ IP address ነው። የ router ኣችሁን IP address ከታች ታገኙታላችሁ። Okay ምንድነው እዚች ጋር password ኦቹ admin admin ናቸው። So admin ካልቀየራችሁ admin admin ናቸው። እኔም አልቀየርኩም ለምሳሌ። ስለዚህ እናንተ ዋይፋያችሁን የሚጠቀሙትን እንዴት እንደምታውቁ ነው። So እዚች ጋ setup የምትላለች እንደዚህ ከመጣላችሁ setup የምትላለች። So setup ኡን እንነካለን። So ምንድነው እዚህ setup ኡን ስትነኩት ወደ ታች WLAN የሚላለን WLAN ን ትነኩትና እዚች ጋር ምንም የሚላለ ሾው አክቲቭ ሳይለንሶች የሚላለ። ስለዚህ እዚች ጋር ትነካላችሁ። አሁን እንግዲህ ያው በዋይፋይ እኔ ብቻ ነኝ እየተጠቀምኩ ያለሁት። ስለዚህ በዚህ መንገድ ዋይፋያችሁ ላይ ማን እየተጠቀመ መሆኑን ማወቅ ትችላላችሁ። እንዴት block እንደምታደርጉ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ మారకుండా మజా